prieš tūkstantmečių sukurtos istorijos vis dar audrina mūsų sielas. Mitai skverbėsi į šiuolaikinį tekstą, teatrą ir kiną. Tokie posakiai kaip Pandoros skrinė, augėjo arklidės ar Kasandros pranašystė nesvetimi ne vienam išsilavinusiam žmogui. O ar atkreipėte dėmesį, kad net savo vaikams vis dar suteikiame mitų veikėjų vardus? Argi tai nereiškia, kad senovės mitai mus valdo kur kas stipriau, negu manome? Kasgi juose slypi? Kokia jų gaivumo paslaptis? Sveiki, mėlyjei. Sveiki, brangieji. Gilintis į mitus pradėsime nuo Zigmundo Freudo ir jo atradimo, kad didelę dalį mūsų mąstymo ir elgesio lemia įvairūs neįsisamoninti veiksniai. Pasak Freudo psichoanalizės teorijos, pasąmonė kiekvieno atveju veikia individualiai. Freudo pasiekėjas Karlas Jungas teigia, kad tai tik iš dalies tiesa, mat be individualios pasąmonės egzistuoja dar ir kolektyvinė Sapnus tyrinėjantis psichoanalitikai pastebi, kad tam tikri vaizdiniai reikšmingi tik konkretaus žmogaus kontekste. Tačiau Jungo įsitikinimu, dalis sapnuose pasirodančių vaizdinių yra vienodi visiems, na bent jau vienos kultūros atstovams. Tai kolektyvinė pasąmonė, kuri, kaip teigia Jungas, su mumis bendrauja per mitologinius vaizdinius, simbolius ir pasakojimus. Garsiausias mūsų laikų mitų tyrinėtojas Josefas Campbellas ėmėsi šių nertų dirvonų, kad išsiaiškintų, kaipgi ta kolektyvinė pasąmonė su mumis bendrauja, ką nori pranešti, kokią kalbą jį kalba ir kaip ją iškoduoti. atvėrė nepaprastai įtraukianti tyrinėjimų sritis. O Kembelo atradimai kaip medus ėmė traukti visus siekiančius kleisti įtaką. Rašytojus, dainininkus, dailininkus, politikus ir, žinoma, kaipgi be jų, reklamos kuriejus. Tad kągi įdėmiai patirinėjęs mitus atrado Džozefas Kembelas. Duodamas interviu filmo mito gale kuriejams, Jis savo viso gyvenimo darbo su mitais įspūdžius apibūdino taip. Mitologija – mūsų gimtinė, o mitai – tai poezija, kurios veikėjosi tu pats. Kembelas atrado, kad mitologinis pasakojimas tai ne šiaip pasivaikščiojimas po pasakų šalį. Mitai savo specifinę kalbą pasiekia giliausius mūsų vidinius klodus. Tai, ką Karlas Jungas pavadino sąmonė šešėlių arba, kitaip tariant, pasąmonė. Štai kaip mitą mato garsiausias 20-ojo amžiaus mitų tyrinėtojas. Uh, Kai prisilieti prie mitologinio pasakojimo, iš tiesų leidėsi į nepažintas mums bendros pasąmonės gelmes. Mitas yra tavyje. Jis tūno iš praeities paveldėtoje, neįsisamonintoje psichikos kertelėje Prabilus mitologiniam pasakojimui, mes nebesame vien pasyvūs klausytojai, nes patys savo šviesa nušviečiame iki tol neįžengtus psichikos urvus. Kelionė į mitą - tai kelionė į mentalinį paveldą, atkeliavusi iš gilios, gilios senovės. Nenuostabu, kad ši patirtis taip užkabina ir užvaldo. Ir kągi pamatome, leidėsi į mito gelmes. Ogi be galo daug Tiek daug, kad galima būtų ištisas knygas apie tai parašyti. Bet yra viena pagrindinė žinia, kuri mus labiausiai jaudina ir labiau negu kitos užtikrina mito gyvybingumą. Campbellas šią žinią pavadino didvyrio kelione. Be ne kiekvienas mitas prasideda pasakojimo apie tai, kad gyveno kartą koks nors visai neipatingas jaunuolis. Vieną dieną jis susidūrė su blogiu ir priemė jam mestą iššūkį bei stojo į kovą už teisybę. Ta kova paprastai pareikalauja sutelkti visas fizinės ir dvasinės jėgas. Tačiau jaunuolio atkaklumas duoda vaisių. Blogis dažnai pabaisos pavydalu krenta, o jaunuolis grįžta didvyriu. Ir dažnai veda gražuolę karalaitę. Be abejo, Savo laiku tokie pasakojimai buvo tapę savotiškų kultūrinių reiškinių ir konkuravo su gausybė kitų pasakojimų. O mūsų dienas pasiekė tie, kurie geriausiai atlėpė anų laikų žmogaus dvasinius poreikius. Per mitą galime pažvelgti į savo protėvių sielas – troškusias įveikti save, nugalėti silpnybes. Pajusti jų tvirtą tikėjimą, kad ryštas ir pastangos padės įveikti visas, net ir pačias didžiausias blogybės. Nes šiame kelyje net ir dievai padės. Įveikę savo baimės, abejones, pasišventęs kilniam tikslui netruksi iškilti į neregėtas aukštumas – Na, o po pergalės prieš save patį, ne tik didvyrio, bet ir jo artimųjų laukia idiliška ateitis. Akivaizdu, kad ir po tūkstančių metų mūsų sielos ilgisi to paties. Mat ir šiandien tais pačiais motyvais rašomi romanai, kuriami filmai, dainuojamos dainos ir tik žodžiai šio laikiški parenkami. O tai, žinoma, vienareikšmiškai rodo, kiek daug turime bendro su protėviais – kad giliai viduje esame tokie pat kaip ir jie. Ir anuomet, ir dabar mitai lengvai užkabina žmogaus sielą ir nebepaleidžia. Tikriausiai taip ir liks amžinai. Tai toks mūsų pirmasis žvilgsnis į senovės mitų paskirtį. Kitoje laidelėje apie tai, ką byloja lietuviškasis mitas apie Eglę Žalčių karalienę ir kokią žinę šiuo metu mums siunčia protėviai iš gudžios senovės. šio vaikinę didvirio kelionę geriausia pradėti nuo Michaelio metodo mokymų. Jie jums suteiks antgamtiniams tolygių galių įveikti gyvenimo sunkumus, nugalėti mumise tūnančius slibinus, nusigauti iki vertingiausių savo sielos lobių, kuriuo šie slibinai akilai nuo mūsų sergsti. Žiūrėkite, bandykite, ženkite didvirio keliu ir pergalės palaima kaip mat atsidurs jūsų rankose. Iki.